Fuon ni o gwmpas y maes yn chwilio am tan 20 yn gaethon ni'n gafel ynddo fe, ac oedd ni yn siomedig iawn. Ond fe lwyddon ni gael gair byr iawn gyda Leighton Andrews i hunan. Gaethon ni mewn i babell y Llywodraeth ac mi roedd roi yno, a fe wnaethon ni bwysleisio'r angen iddo fe unwaith eto iddo mas ar penderfyniad yma ac i sicrhau fod yna gallawiau ar gael gyda chynllunwyr bod awdurdod y lleol yn gwybod le maen nhw'n sefyll ac bod na hynny wedi dod oddi wrth y Llywodraeth i hunain. Um, a tyd nes bydd uh, penderfyniad hynny yn dod yn amlwg yna fe fyddwn ni'n dal i chwilio ac fyddwn ni'n dal i bwyso a dal i ymgyrchu.